este despre a urma astăzi. Um, Index este a duce mai departe un lucru început și a continua. Și cred că um, așa am uh, făcut eu când am văzut uh, un film cu Anthony Hopkins, uh, acum mai mult de 15 ani, <laughs> și atunci m-am hotărât să devin actriță. Am vrut să urmez exact ce am simțit la acel film și um, ceea ce mi-a dat uh, jocul lor actoricesc, Judy Foster și uh, Anthony Hopkins. Poate m-am auzit spunând povestea asta, însă de atunci îmi doresc eu să fiu actriță. Și probabil că, indiferent cât de multe lucruri uh, se vor întâmpla în viața mea, Uh, mai puțin bune, mai ales la cele mai puțin bune mă refer, uh, întotdeauna am urma ce am simțit atunci, în ziua aia, uh, ca eu să-mi continui uh, visul de a juca, de a fi actriță, uh, devine, cum să spun, un lucru esențial în viața mea și indiferent cât de multe neajunsuri sunt pe lumea asta în viața mea, toate pălesc când, când știu că am această traiectorie în viață. Așa că te Sper să te pot inspira, să îți găsești și tu uh, cevaul tău, să-l urmezi toată viața. Ceau!